Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat walafiat ya Oke, ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Oke teman-teman uh, Kali ini saya akan sharing Bagaimana cara mengganti background video Jadi kalau misalnya mengganti background foto itu sudah biasa ya kali ini kita atau saya akan sharing bagaimana mengganti background video Oke teman-teman sebelumnya persiapkan videonya yang akan kita ganti backgroundnya Oke langsung aja karena saya sudah persiapkan Oke teman-teman langsung praktek ya silahkan buka handphonenya langsung kita ketik A N S C R E E N .com ya ini dia rahasianya unscreen.com oke okay? sudah semua langsung kita enter ya ini dia tampilannya oke okay, bagaimana caranya kita klik upload clip oke okay, kita klik nih ya warna biru ya upload clip ya lalu di sini ada pilihan selesaikan tindakan file kita pilih file jadi file ini adalah tempat video yang sudah kita simpan oke di sini ada gadis cantik kita sudah klik lalu kita tunggu progresnya jadi sangat mudah sekali ya teman-teman sampai sini oke dia sudah muncul ini sedang di progres 15% 16% jadi teman-teman jadi untuk ke depan teman-teman tidak susah lagi untuk mengganti background video, tidak harus menggunakan green screen. Untuk layar yang satu warna boleh. Uh, jadi ini untuk tidak satu layar atau tidak satu warna ya di sini gunakan aplikasi ini atau menggunakan web ini jauh lebih mudah, jauh lebih simpel. Tinggal klik webnya unscreen.com langsung upload klip langsung progres langsung kita tunggu ya sangat mudah sekali ya teman-teman ya jadi teman-teman bagi yang bermanfaat silahkan klik subscribe dan di share kepada teman-teman yang biar yang lain pada tahu juga jadi ilmunya nggak sebatas hanya kepada teman-teman jadi indahnya berbagi semakin sering berbagi semakin banyak yang akan kita terima itu sudah hukum alamnya begitu juga ini begitu teman-teman dapat ilmu ini silahkan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-temannya yang dicintai yang disayangi terutama keluarganya dulu terlebih dahulu lalu ke teman-teman yang lain ya kita sambil ngobrol sambil menunggu progresnya ya jadi <clears throat> ya nanti saya akan tunjukkan video aslinya Eh, saya lupa tadi maunya sebelum ini saya tunjukkan video aslinya tapi nggak masalah nanti setelah selesai nanti saya tunjukkan video aslinya oke okay? jadi teman-teman ini kan backgroundnya kan ini nih uh, transparan jadi teman-teman bisa diganti nanti dengan background satu warna background dengan foto atau dengan video yang lain nah, jadi asik kan teman-teman ya jadi kalau udah dapat ilmu ini ya lebih asik lagi ya ini udah selesai ya jadi backgroundnya sudah transparan nah, di kursor terus kita tinggal pilih nih nah, kalau misal color dia berarti warna belakangnya ya nah, merah pink nah, begitu dengan juga gambar nah, gini nah, keren kan nah, atau ini atau ini ya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang mana teman-teman sukai Ah, seperti ini ya cakep ya oke okay, ya ini banyak pilihannya ya oke okay, teman-teman tinggal dipilih-pilih aja ya begitu juga ini kan untuk foto nih ah, kita bisa juga untuk pilih yang video video ya itu yang video kita tinggal geser ini color ini video video pun tinggal kita pilih nih mau pilih video yang mana menurut teman-teman yang baik nah, contohnya ini lagi di tengah jalan ya ini dari skating ya tinggal sesuaikan aja yang mana teman-teman suka ya ini di atas laut ya ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi misalnya ini kita pilih nih tengah jalan nih. Langsung setelah itu kalau sudah cocok, kita tinggal klik download. Ini ya di bawah sini klik download. Oke, kita tunggu progresnya compositing. Jadi sangat mudah ya sekali ya teman-teman ya cara mengganti background video tanpa menggunakan aplikasi. Ya, saya ulangi lagi cara menggunakan eh, eh, cara mengganti background video tanpa menggunakan aplikasi. Jadi kalau untuk mengganti background foto itu sudah biasa. Tetapi di sini mengganti background video tanpa menggunakan aplikasi, artinya dengan cara cepat. Oke. Okay. Ya, di sini saya sambil ngobrol ya sambil menunggu progresnya. Ini baru 24% jadi tergantung RAM handphonenya ya semakin tinggi ya semakin cepat kalau semakin rendah ya semakin sabar nunggunya ya teman-teman ya kebetulan saya menggunakan RAM 4 ya jadi masih standar lah mungkin kalau teman-teman yang punya handphone RAM 8 ya jauh lebih cepat lagi Oke sambil kita tunggu ya jadi nanti terakhir kita bandingkan video yang sebelum diedit dan sesudah diedit jadi sudah diedit ini backgroundnya bisa gunakan warna polos tadi atau menggunakan foto-foto yang sudah disediain atau menggunakan video-video yang sudah disediain jadi tergantung teman-teman yang mana teman-teman sukai mana teman-teman yang butuhkan nah, jadi caranya tadi cara mengganti background video tadi ya kita tinggal klik upload Oke, kita masukkan video yang sudah kita siapkan. Lalu kita progres, eh, backgroundnya berubah jadi transparan. Lalu langkah selanjutnya kita tinggal pilih background yang yang sudah kita hapus sebelumnya atau background yang akan kita pilih. Jadi bisa menggunakan foto, bisa menggunakan warna, bisa menggunakan video. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya. ya cuman segitu doang. Cuman ya progresnya harus kita tunggu seperti ini. Tapi ya teman-teman sabar-sabar dulu ya. Jadi biar saya tunjukkan hasil akhirnya. Jadi teman-teman bisa melihat nih eh, kualitasnya gitu. Jadi kalau misalnya kita green screen itu kan biasa tuh. Kita ganti video dengan latar satu warna atau menggunakan green skin itu kan udah biasa tapi ini kalau misalnya latarnya <clears throat> latar dari video kita itu banyak warna atau beraneka macam, kita bisa menggunakan web ini. Ya, bisa menggunakan web ini. Nah, ya, untuk kreativitas lah, untuk kreativitas. Apalagi sekarang untuk Eh, konten Instagram ya sesuatu yang berbeda sesuatu yang unik ya, kita bisa menggunakan bisa menjadikan referensi untuk dijadikan konten yang lain daripada yang lain ya oke okay, tinggal sedikit lagi ya sudah 87% jadi teman-teman ya apalagi selebgram ya, oke okay, sudah selesai kita tunggu download ya oke okay, kita buka tarang Iya. Ya, inilah dia. Ya, ini berada di tengah jalan. Ya, ini hasilnya. Dan sebelum kita download, itu dia seperti ini aslinya. Ya, kita tunggu. Mana dia tadi? kita bandingkan sebelum di download sama sesudah di download, di download. mana ya ya ini dia nah ini ini sebelum di download nih eh di sebelum diganti backgroundnya jadi backgroundnya coba eh, teman-teman eh, lihat belakangnya itu penuh bunga-bunga warna biru ada me ada kursi kursi terus ada warna krem ya ini video aslinya lalu kita bandingkan dengan video yang sudah kita ganti backgroundnya coba jauh lebih rapi ya lebih rapi lihat sudut-sudutnya nah, bunga-bunga yang tidak ada lagi warna kursi tidak ada lagi ya inilah hasilnya Oke, itu aja dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, silahkan di-share. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.